In der Tat wäre ein Grundeinkommen, das auf einen Schlag eine verhältnismäßig hohe zusätzliche Summe an Kaufkraft in die Gesellschaft bringt, eine Maßnahme, die einen Inflationsschub auslösen würde. Alle Menschen haben mehr Geld und sind bereit, mehr für die Dinge auszugeben, die sie unbedingt haben wollen. Und wenn sie das Geld haben, tun sie das auch. Ähm, das wäre also ein falscher Weg schon aus diesem Grund heraus, ein Grundeinkommen in einer hohen Summe einfach so einzuführen. Wenn ich mir aussuchen kann, was ich tue, dann werden bestimmte Dienstleistungen, bestimmte Produkte wahrscheinlich teurer. Vielleicht reicht dann das bedingungslose Grundeinkommen gar nicht mehr für das, wo es heute noch für reichen würde. Was klar ist, ist, ähm, wenn es ein Grundeinkommen gibt, natürlich muss das genauso immer wieder über die Jahre hinweg angepasst werden und damit ähm, müsste man gegensteuern, wenn, wenn sowas tatsächlich sich entwickeln würde. Wir haben nur sehr wenige Texte, die auf dieses Problem überhaupt eingehen und eigentlich nur einen systematischen Vorschlag, der mir bekannt ist, wie man damit umgehen kann, aus dem ähm, Götz-Wernerschen Uni-Institut in Karlsruhe. Das ist ein Vorschlag, der die Einführung eines Grundeinkommens auf einen 50-Jahres-Zeitraum in 2%-Schritten jedes Jahr ähm, letztlich streckt und damit diesen inflationären Effekt vermeidet. Das würde ja entweder ähm, unterstellen, dass netto mehr Geld auf dem, auf dem Markt ist als bisher. Das ist so, wie ich das äh, mir vorstelle, nicht der Fall, sondern es wäre halt anders verteilt. Also insofern, auch das kann man ja alles empirisch prüfen, ob solche unerwünschten Effekte wie Inflation resultieren. Wenn jemand mehr Geld in der Tasche hat, dass er dann automatisch weniger drauf guckt, äh, glaube ich, lässt sich empirisch auch nicht belegen. Sehr viel mehr Geld zahlen muss, dann komme ich plötzlich vielleicht in eine so einen Teufelskreis hinein, der, äh, wo, wo sich Preise und Anspruch, damit ich mein Existenzminimum sichern kann, gegenseitig befeuern. Also ich denke, ähm, so einen Effekt könnte es geben, wenn du jetzt praktisch zusätzlich Geld druckst und du, du drückst einmal im Jahr jedem 1000 Euro in die Hand. Ja, das wäre so ein Schockeffekt. Aber alles, was organisch ist, was in Richtung Normalität geht, also weil Menschen dann einfach mit einem höheren Einkommen wirtschaften als bisher, was sie ja auch bisher gemacht haben, wenn sie Berufsanfänger waren, ein paar Jahre äh, später mehr Geld verdient haben, äh, wird nichts grundsätzlich an Wettbewerb verändern und damit auch die Inflation nicht antreiben. Deswegen geht alles darum, und dass das Preisniveau im Prinzip im Durchschnitt erhalten bleibt, dass der Geldwert erhalten bleibt in dem Spielraum, den man sich leisten kann. Aber das ist das, das Balancespiel, was auch damit zu tun hat, dass eben das Grundeinkommen, was ja zu einer Senkung der Löhne führen wird, auf freier Verhandlungsbasis, aber wenn ich schon Geld mitbringe, muss durch die Erwerbsarbeit nicht das volle Einkommen, was ich zum Leben brauche, kommen. Und das muss weitergegeben werden in die Preise, weil auf die Preise kommt eine wesentlich höhere Konsumsteuer. Und dieses Spiel, was da dann stattfindet, freier Markt, ähm, einschließlich all der Verschiebungen, die auch in der Wertschätzung stattfinden, muss letztlich sozusagen so sein, dass der Geldwert erhalten bleibt.